Abangan ngayong linggo ang best of the best world-class performances na handog ng mga favorite nating kapamilya stars at ASAP Idols sa isang napaka-espesyal na selebrasyon mula sa ASAP natin to ngayong Easter Sunday, April 4 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Say at sa TV5. Welcome back to my channel. Welcome to RDM Designs. Uh, let's watch this guys isa nga sa aabangan natin dito sa best party vibes na to ay ang ating favorite t pop group, Bini, with Mr. Pure Energy, Gary V. Hindi rin mawawala rito ang best of the best kantahan with concert king Martin Rivera and Asia songbird Mr. Regine Velasquez Alcasim. At ang bet na bet natin na makita sa ASAP stage, ang ating popstar royalty Miss Sarah G with the rock icon, Bamboo kantahan din lang. Halika na at pakinggan natin ngayon at panoorin ang Best of the Best kantahan with Angeline, Clarice, and Divine Diva, Shasha Padilla. Best of the Best Party Vibes with Mr. Jeremy, Kyle, and the King of OPM, the one and only Mr. Ogie Alcacid. Together with that party vibes, kasama ang ASAP Young Divas with King of Team song Mr. Eric Sant. At kung best of the best sayawan din lang, narito sina Enchong, Darren, Joshua, with the queen of the dance floor, Miss Kim Chu. Sa best of the best kantahan with country's finest music icons, Jed, Eric, Shasha, Jason, and Noy. At sa mga mahilig humugot, narito na ang ating Queen of Hugot, Miss Moira, sa kanyang Best of the Best Hugot Field performance. Di rin pauhuli sa best of the best world-class biritan ang ating mga ASAP power divas na sina Janine, Angeline, Jonah at Ella. Siyempre, hindi rin mawawala ang best of the best kwentuhan at tawanan with the I Want ASAP squad na sina Daryl, Maymay, Rovi, at Edward course, let's enjoy the best of the best dance performance ng ating pop star royalty, Miss Sarah Geronimo. Mas lalo pang paiinitin ang ating asap natin stage ng the best of the best sayawan ng ating Mr. Pure Energy, Mr. Gary V at ng dance floor sweetheart natin na si Maymay. Muli rin tayong pakikiligin ng Katniel sa kanilang best of the best kilig performance. Panoorin din natin sina Casey at Inigo sa kanilang Best of the Best Hugot Experience. Pakikiligin din tayo ng Loini sa kanilang Best of the Best Kilig Vibes. Okay mga Cubs, Best of the Best Hatawan with Loisa, Charlie, Andrea, and Franzine. And eto pa mga Cubs, Best of the Best Party Vibes with your favorite ASAP Teen Idols, ang mga kabataan! Go! Hello, eto pa, best of the best kilig performance from yung ASA favorite heartthrobs featuring Lance, Jameson, Joshua, Ronnie, Jeremy, Tan, yeah! And last but not the least, abangan din natin this Sunday ang malakasang dance moves with Akira, Mickey, Nate, JL at Jello ng BGYO. Alright! Cubs. Thank you for watching and please subscribe, like, and comment down below. Maraming salamat by RDM Design.